আসসালামু আলাইকুম মিশাতে লভিলি মানবী জনম দুনিয়াতে আহি বান্ধা মসগুল হলি সদাৰ কাষলৈ গ'লে কি লৈ যাবি দুনিয়া দুদিনৰ আমি সকলোৱে এই ফুলনি বাৰীৰ আলহী ধন দৌলক সকলো এৰি থৈ এদিন গুচি যাম টকা পইচা ধন দৌলক থাকিব পৰি আহিব সদাৰ হুকুম লৈ যাব ধৰি মিছাতে লম্ভিলি মানৱীজনক হলে কি যাবি বৰ ঘৰ বৰ বাৰী থাকিব পৰি আহিব সদাৰ হুকুম লৈ যাব ধৰি ক্যামত আহি আছে ক্যামত আহি আছে আমাৰ সকলোৰে প্ৰতিটো কৰ্মৰ ফল এদিন বিচাৰ হ'ব নে কান্ধিবা মা দেউতা নুভুলিবাহিয়া হ'ব কিয়ামতৰ দিনা নে কান্ধিবা মা দেউতা নুভুলিবা হিয়া তোমাৰ আমাৰ বিচাৰ হ'ব কিয়ামতৰ দিনা আমাৰ আচল ঘৰত কি আছে জানানে জানো জানো আছে আছে মাথো এন্ধাৰ মাথো এন্ধাৰ মাথো এন্ধাৰ এন্ধাৰ এন্ধাৰ এন্ধাৰ ঘৰত নজ্বলিব আৰু কোনো বাতি জৰা জৰা সুলকিব শৰীৰৰে গাঁঠি এন্ধাৰ ঘৰত নজ্বলিব আৰু কোনো বাতি জৰা হলকিব সুলকিব শৰীৰৰে গাঁঠি মি সদাৰ কাষলৈ গ'লে কি লৈ যাবি সদাৰ কাষলৈ গ'লে কি লৈ যাবি সদাৰ কাষলৈ গ'লে কি লৈ যাবি সুদা হাফিজ